traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo para vocês mais um Daily Vlog Bom rapaziada, hoje estamos aqui na Speedway rapaziada era, é, a gente ia vir um evento de carro aqui de carro rebaixado, mas aparentemente já acabou o evento, rapaziada. Mas nós viemos aqui dar uma volta só para dar uma volta de Bugatti. Não era para ser tipo, ah, vamos no evento, tá ligado? É mais um rolê aleatório mesmo. Ai, mano, nossa, deu câmera no joelho. Ai, caralho. Nossa, mano, deu muita câmera no joelho, rapaziada. Na moral, mano. É, <laughs> mas era pra ter um rolê, é, um rolê aleatório, tá ligado? Sexta-feira a gente foi dar um rolê de rancha. É, então eu nem fui. Eu até fiz umas filmagem, tá ligado, rapaziada? Mas eu não fui pra, pra, pra gravar, assim, tá ligado? Só fui pra aproveitar o, o, o momento ali e tal. Porque a gente foi um momento família também. Não tava com vontade de gravar também na hora. Porque eu, eu só gravo quando eu tô com vontade. Porque se eu gravar aleatoriamente, assim, do nada, assim, ah, vou gravar por gravar, tá ligado? Eu, o vídeo não sai legal, tá ligado? Eu gosto de gravar aleatório, tipo, vou gravando um telefone aleatório, e se eu sentir vontade de gravar, eu pego e gravo.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 O bagulho do ponteiro ali do, da gasolina, ele não tava mostrando que tava sem gasolina, tipo, tinha um, um tantinho assim, mostrar. Olha isso, mano. O bagulho não tava mostrando certo, tá ligado? Tava mostrando errado aqui, mano. Eu nem sei se eu apontei pro lugar, pro lugar certo, mas tá, tava com um tantinho assim, tá ligado? Então tivemos que empurrar, mano. Ah, mas teve um pessoal ali que ajudou também a empurrar. Porque o Bugatti é pesado. Não parece ser pesado, mas nem é um pouco pesado, tá ligado? E eu fui dirigindo ali pra não, o Bugatti não bater, tá ligado? Mas que loucura, mano. foi o erro do piloto, do meu pai, né, no caso. E erro é do, do Bugatti também, que não estava funcionando o ponteiro da gasolina. Mas é isso aí, rapaziada. A gente estava indo pra Praia Brava.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 don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say oh, oh, la, la, la,